ててね。 めちゃくちゃ泣けるってまあだったらアクションでもいいわよサブちゃんが見たいの選んでもほらメトリックスとかバツメンとかあとあのパート2のなんだっけえー、っとここまででかかってるんだけどなうんあほら岩上監督の新作タイトルと忘れしちゃった小説を映画化したやつんだで始まるんじゃなかったっけ ねえサブちゃん知らない誰かついてくるそうそれそれ誰かついてくるってんそんな映画あったかしらもうサブちゃんなぜしやがるこのあ 色男は辛いよな追いかけてもいいんだぜうるせえなそんなんじゃないってまあいっかで昨日の逃げたやつのことだが俺たちを狙ったにしちゃあっさりと他に目的がうん昨日のやつか いやそんな大したやつでもなさそうだけど

<laughs> おいしつこいなまだついてくるぜ力を使うまでもないぜ追っ払うんなら俺が一丁よせ下手に相手して余計嗅ぎ回られてもななんとか諦めさせて やちいやつだよお竜本当にもう平気なのうんありがとうそれのおかげそうだねこれを弾いてると気持ちが落ち着くんだ変かな <laughs> ちょっと。 そっかやっぱり <laughs> えごめんなさいあんまりにも素直だからどうしたの服部半平探偵事務所 そう我が輩が世紀の名探偵服部半平その人であります決して怪しいものではないのですうん顎が怪しい、えー、怪しくない大体怪しいのはそっちの方でしょ昨日神社で何やってたの 何してようとこっちの勝手じゃねえかたまたま目撃したのが運のつき一種の職業病でねつい怪しいもんには首を突っ込みたくなる余計なお世話だな別に誰かから依頼されてるわけでもないんだろまあそりゃそうだけどやっぱり怪しいぜ本物の探偵ならこんなとこで油売ってる暇なんゃ ちゃんと仕事はしてますよえー、っとね尋ね人を探しててね、うん、まあ仕事というか話せば長くなるんだけどどれほらあこのお兄さんさっき会ったえな、なんだって蜂の川のそばでギター弾いてた川のそばでだねありがとよおお んじゃねえ写真のお兄たん仲間かもしれないよ、うん、感じたんだ普通と違うってうんよくわからないけどなんだかいろいろあるみたいね誰かに相談とかしたうちの人とか <laughs> わかったミュージシャンになりたいとか思ってるんでしょ あそれで飛び出しちゃって家に帰りづらいんだ隠さなくたっていいのよねえだったらお腹とか空いてるんじゃないお弁当食べる私ダイエット中で結構残してんのあいや遠慮しなくていいのよそっか喉に通らないほど悩んでるのねねえ本当話してくれない何か相談に乗れることあるかもしれないし。 ごめんこれ以上思い出したくないことなんだ <laughs> そうよね話しても悩みが消えるわけじゃないか <laughs> 私も人に言えない悩み多いのよでもね大事なのはやっぱり自分の気持ちだと思うのよ次郎君 メなんだ僕はもう前の僕とは違う次郎君僕は僕はロー君どうしたんだああ サブちゃんおりゅう八五郎どうしたんでちゅ次郎待っていた何 俺の催眠ギターでも眠らないお前だけらしいな本物の超能力者お前は何者だ名前はジロー人は機械だとも呼ぶお前はそう俺はロボットだお前を殺しに来た死んでもらうぞサブロー わけなどない俺には服従回路イエスサーが埋め込まれている命令に従いお前を殺す Thank you. めるんだな俺にはお前の心が見える悲しみそれに憎しみひどく揺れてる心がうるさいそうかその音その音がお前を苦しめる罪の意識を忘れさせるそして そして同時にその音は俺を殺せと命令する敵は俺を倒すためにお前のその心の脆さを利用したお前が抱き続ける罪の意識を逆に利用したんだジロお前は情けない奴だなそれでいいのか何かに頼らなきゃ苦しみに打ち勝つこともできないのか自分の心さえ強く持てないで お前はやっぱりただの機械だ黙れ人間にも運命にも振り回されて結局お前は操られるだけの人形なのか今度は何に操られりゃ気が済むんだ黙れ黙れ操られるな自分を取り戻せジロー ジロー何を悩んでるジローそんな風に人間に近づけば近づくほど不幸になるんなら心なんか捨てちまえばいい戻っちまえばいいんだただの機械に そうさただの機械にその方がよっぽど幸せじゃねえかお前が俺やレイにしたことだって機械が機械を壊したって割り切りゃなんてことはないダメだダメなんだ兄さん僕はもう戻れないどうしてだよ心を失えば苦しみは消えるけどこの気持ちも消えてしまうよ兄さんレイ美人ダイアリエコさんそれに マサル君や美津子さんたくさんの人へのこの気持ちまでが兄さん僕はもうただの機械には戻れない僕は忘れるわけにはいかないんだあ超能力を持った新たな人間たちが今の人類を滅ぼそうとしている多分君を操り 俺の命を狙った者も俺はそれを阻止しようとしているんだ仲間たちと共に俺も超能力者だだけど彼らと戦う守りたい人たちがいるからそう決めたんだ自分の心を信じて自分の心 のやつか エンド。 二郎くん二郎からの伝言ですよ僕はもう大丈夫だって大丈夫って言ったって帰ってくるよあなたたちのもとへいつか完全に心ってやつを克服してね君は一体 一体誰私は何をやってるんだっけ確か二郎君を探してあれ二郎君変だな何変な人まったくねまさかあれサブちゃん上着ああ冷えてきたんでなうんそうねえギター持ってたの人サブちゃんと何かあったの別に何も そうよねあるはずないかなんだよ嬉しそうにだって可愛かったじゃないあの人乗り換えちゃおっかなあもうサブちゃん待ってよ勝手にしろよだいたいあいつは何あなんでもねえよ変なのもしかして焼いてるバカ